sebengkak nak gas terlalu gelam punya cerita gas dapat tak ada gas nak dapat segini ya okay, guys ha ini ya dapat dah aku belum balik dapat tak ada kena penyengat bibir bengkak Allah mak ya rasul That's the net. Uh, sok sok, sih video ada, udah ada, udah udah di zoom ada. Uhui, mantap. Wah, itu besar macam mana? Hui. Ito, ito. Watch, watch, bro. ครับเว้ยเว้ย Kurwa! Enfia a mão dentro da guerra dele aí, pô. Não, mas tem que enfiar dentro da boca, pode. Dá uns oito que não dá, não é? Oi, oi, oi! He's just a baby. Hey. Baby. I told you, don't get your hand near that mouth, dude. Oh.